policial. Pero justamente cuando lo estaba mirando me quedé con, con su último, con el último renglón que dice que por resolución del señor delegado, del rector, se le acepta la renuncia que presenta en 1966. Y me quedé con, con eso Volví a la entrevista que tuve oportunidad de hacerle hace 10 años atrás en Jerusalén y me quedé con la idea de, las amenazas que recibió y, motivo por el cual se tuvo que ir y dije, qué alegría que podamos estar acá, que lo podamos tener, que podamos hablar de estas cosas, pero que podamos hacer el ejercicio del salto por encima de todo esto y, compartir este, este encuentro con él y destacar esa faceta de luchador, que además es la que lo trae a Buenos Aires porque la presencia, nosotros le hemos robado una parte de su tiempo, la presencia del doctor en Buenos Aires tiene que ver con una de sus actividades de lucha, que es la lucha por la paz, y ese es el motivo por el cual pudo llegar hasta nosotros y nosotros nos hemos tomado este atrevimiento de robarle un rato de ese tiempo, su legajo, y bueno, o sea, ahora es algo un poco más formal, qué sé yo. por lo pronto tenía más <laughs> Ahora va a tener un Bueno, se lo vamos a fabricar. Yo quiero hacer una breve interrupción, una breve interrupción. Como te decía recién, 40 años de para la época de mis padres, cuando ellos querían, querían significar algo que había pasado muy, muy, muy atrás dimensión por sí misma, no una dimensión estamos hablando de 40 años. 40 años que usted publicó premisas para la libertad del hombre. tenerlos. Eh, recordaba que hace 10 años atrás también lo, habíamos invitado, en aquel entonces a dar una, una conferencia sobre clínica comunitaria, que le dio en el otro edificio, en el Puerto Esta charla... Claro, claro, efectivamente. Esta, esta la conversación de hoy es más una conversación, está pensada más como una conversación, no como una conferencia. Pienso que es eh, sumamente eh, agradable y auspicioso eh, encontrarnos con que están las, presentes las cabezas de lo que fue la materia inaugurada por, por que la psicología general, en aquel entonces teníamos psicología general 1, psicología general 2 y psicología general 3, No, pero la dimos con él, Mosky, Barbechea. Exactamente. entonces fue inaugurada por, por el, profesor Isixon, con la primera clase de Canal 13 de que habló Google. Habló de teoría de la información. En aquel momento era pionero. Y mi, presencia acá, este, en, esta mesa de psicología general, es porque, a lo mejor no se acuerda y no sé si se acuerda Aníbal, pero yo compuse y gané un cargo de ayudante primera regular y en la tarde de la lo tenía como jefe de trabajo práctico regular Aníbal Duarte con quien nos reuníamos una vez por semana para discutir en lunes, para discutir la biografía y bueno, todos renunciamos en el año 66 y por eso pienso que, bueno, tengo un pensamiento antihistórico, no puedo evitar tener un pensamiento antihistórico, que pensar, bueno, ¿cómo hubieran sido nuestras vidas si no hubiera ocurrido el, el engañar que la noche de verdad? Digo, yo no sé si hubiera, en mi caso particular, me hubiera dedicado a la clínica, tal vez hubiera sido otro mi, camino dentro de la, Yo no hubiera ido a Estados Unidos por cinco años que me parece que todo eso, cada uno de nosotros, por lo menos de los viejos, lo tenemos presente y de los antiguos. Yo creo que tenemos que hacer una categoría entre viejos y más viejos. Y más viejos. porque aquí habemos cuatro generaciones. diría Tú no sabes, tú, perdóname si te permite. Por favor. Tú no sabes lo que hubiera dicho de haber quedado. Yo seguramente hubiera seguido la Intentado gozar en otras partes del mundo, en Israel, en España, en otros lugares. Pero mi, mi alma mater era indudablemente esta y aquí hubiera seguido si no me Y bueno, eh, bueno además el, el yo fue también director del departamento de psicología cuando éramos un departamento dentro de filosofía Así que bueno, comencemos a bueno, yo eh, no quiero hacer una historia. Podría leer en voz alta <laughs> pero no sería demasiado interesante. Prefiero que Eh, a mí me produce muchísima emoción estar hoy eh, pudiendo conversar con usted y recordando que tengo el libro Lenguaje y Pensamiento de Editorial La Pléyade prologado por usted. Eh, el libro de Ligote. Lenguaje y Pensamiento de Diego. a mí me, gustaría, si usted a 30 años de tener ese libro en lengua española, en lengua castellana, eh, pudiera usted transmitirnos, eh, pensando que están todas estas generaciones, eh, cómo fue caracterizar la época en la cual usted produce eh, o promueve, o colabora, o ayuda para que aparezca parte del pensamiento de Miguel Roski y lo pueda acercar al programa de la materia y de la carrera quiero decirles que nosotros, los que estamos aquí, nosotros sí. de maestros. psicología. No ha habido psicólogos. Los fundadores fueron, fuimos médicos con interés en la psicología. Parece que tuvimos que improvisar un pensamiento, tuvimos que improvisar una didáctica, tuvimos que improvisar toda una técnica pedagógica para poder hablar de esto. Y convergimos personas de distinta concepción psicoanalista, gente que estaba dentro del pensamiento italiano, gente que estaba dentro de otras corrientes viva y se fue creando por ensayo y error. Y cometimos, no les queda la menor duda, mucho errores uno de los errores que cometimos en aquella época fue una hipertrofia de la ideología, pero no de la ideología política, sino de la ideología psicológica. Creamos bandos y subbandos, fue el mundo de la hipertrofia de la pequeña diferencia. Freud se hubiera hecho un banquete, nosotros en aquella época. Y buscábamos con qué poder identificarnos Digamos, los psicoanalistas tenían el camino ya más trazado. Los que seguían una corriente más cognitiva tenían que buscarlo. Y una de las cosas que yo encontré de enorme valor para mí era un hoy es el pensamiento de Vygotsky. El pensamiento de Vygotsky era un pensamiento cognitivo, eh, donde entraba mucho también la psicología evolutiva, donde entraba también mucho la experiencia de infancia, en, la formación del individuo. Y yo creo que el pensamiento de Vygotsky tiene hoy en día gran vigencia. Y le Yo le he enseñado Vygotsky a psicólogos provenientes de la Unión Soviética. Ustedes me van a decir, ¿cómo es eso? Si eso me es llevar carbón a Newcastle. Lo que pasa es que no lo conocían. Entonces venía con una concepción muy limitada Y ahí había que poner el acento en gente de su propia cultura, como Vygotsky, como Rubinstein, como Lubia. Es decir, que eran dentro de ese conjunto eh, lo que podríamos llamar una suerte de vanguardia humana. ¿Qué pasa? ¿por qué no está hoy este muchacho que se ocupaba si que Ajuaga. Ajuaga. ¿Quién? ¿Ajuaga? No. No, no, no. No, Castorina. Bueno, vengo. Golder. ¿Quién? ¿Qué quién está pensando? ¿Golder? ¿Golda? ¿Golder? ¿Mario Golder? Ah, Mario. Ah, Mario Golder. Idea, hace mucho no lo veo. No, yo ah, yo lo llamé porque lo, llamé para invitarlo. Y no, Y le avisé que estaba aquí usted, pero él se le superponía con una actividad que no podía bueno, desembarazarse. Eh, porque él estudió estos temas también, sí, pero no importa, yo le estoy tratando de responder a tu pregunta. Y la respuesta es esa, era una búsqueda, de construir una psicología donde los elementos de tipo familiar y de tipo de desarrollo individual jugaran y por eso yo puse el acento de una Rubinstein, una psicología general, no sé si es conocida ya hoy, probablemente no, pero que para mí era una, fuente de, de Vygotsky, sobre todo Vygotsky, tuvo mucha importancia, tiene actualmente mucha importancia en el mundo, en el tema de desarrollo cognitivo. ¿no? Tanto Vygotsky como Piaget. Y en los dos convergen en sí. Desde puntos de partida diferentes. ¿Conocen a Vygotsky? Espero que ¿Sí? Estudiando, estudiando. estudiando, ¿Qué, ¿Qué otra pregunta? Si es que eso te satisface esa respuesta. Comienza, comienza. <laughs> Sí, por sí. Eh, aprovechando que son dos figuras representativas de la psicología general en la facultad, quería hacer, preguntarle por una figura que está irremediablemente ausente hoy, que es Antonio Caparrós. Bueno, Antonio, Antonio murió pero él tuvo un papel muy importante. Yo, este, Antonio Caparrós y yo fuimos en aquel momento muy amigos y este, enfrentamos juntos la dificilísima tarea de aprender para enseñar. Quiere decir que Antonio Caparrós fue profesor de Psicología General 2 y este, me acuerdo de que muchas veces para preparar nuestras clases teníamos que leer y aprender es decir, hay una diferencia entre enseñar algo que ya se ha aprendido, ya se ha digerido y ya ha pasado por la práctica, a otra cosa que decir, bueno, tenemos que enseñar esto donde lo aprendemos. Y ese es Y ahí Juan Antonio se jugó un papel importante. Yo pensé que ibas a nombrar a Lester. ¿Perdón? Cuando, cuando, preguntó por una figura, pensé que iba a nombrar a Lester, que tampoco está. Un gran, un Lejer, de quien tuve el honor de ser amigo. También fue un honor para mis amigos, Antonio Era un hombre universal, de enorme cultura. Pero él venía representando otras corriente. Él venía representando el psicoanálisis que estaba más hecho. Es decir, este, él enseñaba algo que ya había sido enseñado, que ya lo había aprendido y lo enseñaba muy bien y era un hombre, yo podría decir, abierto a todas las corrientes. Blecker no era para nada una personalidad sectaria, era una personalidad humanista también. Por eso, aunque yo venía de un campo que podríamos llamar cognitivo, yo venía del psicoanálisis, podíamos entenderlo perfectamente bien con él y con, con gente como yo, hasta exitoso, Sí, estuvo en, Jerusalén y dio una clase en una asociación de trabajadores de salud mental de lengua española que existe en Jerusalén. Y este, le, creamos, le dimos la posibilidad de una tribuna para que le pusiera. Por favor. Este tiempo de equivocaciones que recuerdo que Jorge Tena. Bueno, bueno. adelante divergimos con Jorge Tenon por motivos políticos, pero nunca divergimos por un ahí es la metodología. Es la psicología del ego entendido no como un eh, fenómeno individual, sino entendido como un fenómeno social y colectivo. Bueno, Jorge tenemos charlar sobre el proyecto de investigación. Bueno, en un momento dado surgió, la, posibilidad de crear un centro de investigaciones psicológicas, cuyos dos este, postulantes para la dirección y por algunas circunstancias específica me dijeron hubieran podido también. Yo fui tu secretario. Exacto, verdad. ¿eh? E intentamos desarrollar la investigación en la carrera de psicología. Pero eso lamentablemente se quebró porque empezamos un poco antes del 66. Y en el 66 la mayoría de nosotros estábamos en la ya. Sí, sí, sí. Casi no estaba en ese grupo. ¿Quién? No. no. No, no, no. Sí, por favor. Sí, quería saber qué opinión le merece a los pobres, ya como columna con coherencia, como ahora. Este, me podría no traducir, si sino traducir. Lo que quería saber es qué opinión le merece. ¿Qué opinión tenés a vos, autores como los que están de moda ahora? los pues, digo que algo, como Cole, Blue, ¿qué opinión te merece? Me parece un desarrollo sumamente interesante. Me parece realmente cuando digo que es un desarrollo interesante, no significa que me identifique plenamente con ningún de ellos. Una de las cosas que aprendí En el trabajo fue que aprovechar una línea de pensamiento, eh, tomarlo como un pensador crear, no significa forzosamente una vida. A esto quiero decir, cuando se tomaban líneas generales, cuando se era analista, o se era reflexor, en el sentido de Pablo, o se era este, partidario de una psicología marxista, por ejemplo, había una actitud de serlo en todo y no de filtrar lo que una persona puede dar a través de sus pensamientos y aprender de todos, aprender de todos y crear con eso nuestra, propia eso, al principio no con En ese sentido, sin embargo, sí. yo me siento heredero de una ideología de inicio de la carrera, que es eh, una ideología francamente pluralista, y lo Y en cierto modo la sombra esto que está diciendo, porque lo que yo, como alumno sentado del otro lado, percibía era el asombro de que personas que pertenecen a líneas muy diferentes compartían la misma espacio y, y, intercambiaran o interjugaran sus ideas. Me estaba acordando tus apuntes que eran psicoanalistas y vos, querías que fueran psicoanalistas. y cuando Pérez cayó en la desgracia los ambulantes, subió Horacio Morena, que fue el primer profesor psicólogo de esta carrera. Este, y que Itzigson quería que... Graduado en Rosario. Quería que siendo eh, profesor o como se te llamaba entonces, este, tus asuntos fueran psicoanalistas. Bueno, este, te diré, mi política fue pluralista sí. Y en general uno tenía esa virtud por la cualquiera que sea artista. Sí. ¿Te acordás de Virginia ah, Que era Sí, pero es, es la inventora del estetoscopio estaba ahí continuamente. bueno, este, el, um, y el general 3, lo recuerdo a caparros que claro, vos preparabas las clases pero no se notaba, parecía que toda la vida había salvado. Pero Caparrós venía con 108 libros y los ponía ahí y empezaban a copiar este, y, armaba la clase allí. la idea del pluralismo y de la consulta y de, de la construcción colectiva de algo lo que yo recuerdo de ese inicio y lo que llevo en mí como... como... Mira, este, yo entiendo que eso existe, que existió. Pero cuando miro en forma retrospectiva, hace tiempo y allá veo, pienso que estamos todavía demasiado aferrados a, a líneas Puede ser que después <laughs> no sé. 15 días acá, no sé. pensarías de otra manera. Porque cuando yo pienso, por ejemplo, hoy, en la discusión que hubo de quién iba a ser el director del de centro de investigación, si yo pienso que gastar mucha energía en hubiera podido ser los dos. Es decir, este, vale decir que admito y me alegro de que viste de él. Este Pero visto desde lejos no es tan perfecta. Había mucho de un ideologismo y no hablo de un superideologismo político, sino de un superideologismo psicológico, psiquiátrico, es decir, que hacía que la gente se distanciara antes de haber asimilado todo lo que el otro le puso. Acepto que vos lo viste así y me alegro, pero yo lo veo con unos ojos más críticos. Si fue pluralista, no fue lo suficiente. A eso iría. Cuando discutían entre usted, cuando discutían entre usted y yo, ¿cuáles eran los puntos de discusión? Eh, bueno, la, línea conflictiva y la línea psicoanalítica. Pero no una búsqueda de lo que cada uno podía dar y de cómo podía hacerse una síntesis, de cómo podía expresarse a los dos, sino uno u otro uno u otro. De modo que mi imagen es menos idílica que la tuya, también porque yo estaba del otro lado. Estoy teniendo una imagen mucho menos idílica, porque pienso que, viendo lo que pasa ahora, hemos involucionado. Así que imagino que está empezando a ser menos idílica ahora, no de aquello, sino de la prospección del tiempo. Eh, puedo hacer una pregunta acá al fondo? En su experiencia, ¿cuáles serían como recomendaciones para que este pluralismo pudiera existir hoy en la facultad, por ejemplo? Este, yo diría... ¿Qué diría? <laughs> en realidad estoy como las primeras épocas pensando qué es lo que hay que decir. Pero este, la, la cuestión aquí sería decir, cada uno tiene su orientación, cada uno prefiere algo, cada uno tiene su línea de desarrollo y eso es legítimo. Hay quien se inclina por los hay quien se inclina por líneas cognitivas, quien se inclina por líneas experimentales de tipo fisiológico, y cada una de esas cosas es legítima. Y yo no pido a la gente que no tenga orientación, yo no le pido a la gente que no tenga preferencia, yo no le pido a la gente que no tenga ideología lo que yo sugiero es no cerrarse, no cerrarse prematuramente, no transformar al otro que difiere en enemigo, sino aprender a escuchar y aprender a, aprender Eso es lo que yo sugeriría en términos generales. ¿Cómo se hace? Lo que alguna gente tal vez no sepa es quiénes serán tus compañeros y nuestros profesores. Lo voy a decir, si me permitís. Tenemos como profesores, años 60, digamos, 62, a Jaime Besta, a Enrique Buton, a Aranovich, el de objeto, ¿verdad? Estaba Escobar, ¿verdad? estaba Goldberg, Mauricio, estaba, ¿cómo se llama este cuento de medicina, ese economista? El alto. <laughs> no, bueno, estaba el alto Rubio, y estaba libre. Estaba Rafael Paz como Estaba Rafael Paz como Y además Rafael Paz en esa época publicó un libro, era joven. Sí, sí, sobre psicopatología. Que sí, clásico, clásico, en la Baita. Reca. Ah, Telmarreca, por Dios. Bueno, sí. Telmarreca la estupenda. Yo diría que Marreca es la primera figura. Sí, Que es la... la a la, creación del departamento. Sí, sí, sí. ¿Y Marco Victoria? Sí. eso fue bueno, fue el primero. Pero Marco Victoria fue el interventor en la carrera de psicología. Fue, ¿eh? claro. Había ganado concurso en la, en cátedra de filosofía. Y fue echado por los... Francamente no nos gustaba. Entonces... Bueno, la cátedra de Albrecht fue alternativa a la de Marco Victorio. Fue la cátedra paralela alternativa. La de la gente interesante, inteligente, como todos nosotros. no los carcamanes que representaba Marco Victoria. Pero también... no solamente iba a decir que había una tradición importante de trabajo psicológico es una cosa curiosa. Desde 1860, 70, el libro de Teno, cuando estaban hablando, me hacía recordar los libros de Ramón Mejía sobre la psicopatología de los seres nacionales. Este, um, esa tradición, me, tengo la impresión, no se volcó a la carrera de psicología. Hay un, corte entre lo que eran los psicólogos anteriores. Este, estaba un poco ahí a caballo, y, la carrera de psicología se, originó en que un joven, salvo Isaacson, que yo lo recuerdo siempre igual, siempre, grande, siempre grande. me este, pregunto, ¿qué edad tenía Isaacson cuando yo lo escuchaba embelesado? Y qué sé yo, tenía mucho menos de lo que yo me preguntaba en ese momento, ¿no? Pero este, la figura era... problema, es que me ha acercado a la edad que siempre lo yo, que, yo que tengo una idea para un poco más grande de lo que parezco, este, se han representaba siempre que yo como los no sectario, ¿no? frente a, a gente mucho más dogmatizada. Esa es la, la sensación de la Sí, eso fue de, la impresión. De, aire fresco. Pero Tú, te quiero dejar terminar. No solo eh, la idea de que al constituirse la carrera se constituyó un grupo de gente interesada en estos temas, eh, pero con, con un estilo innovador. Y yo suelo rodear a veces con que eh, fue un conglomerado de personas que eran marginales de las instituciones de donde provenían, provenían. Marginales de la APA, marginales del Gorda, marginales de la Facultad de Medicina, máquina del PC también, si me se permite, este, con lo cual eh, creo que ahí se fue dando el, eh, espíritu crítico y como contestatario también, pero fue espíritu crítico Yo creo que sí. Y además me olvidé de citar otra tendencia que había en este que era la, de, la, la tendencia de la psicología clásica experimental que pretendía tomar para sí la representación general y eso, eso fue lo que se cortó en la carrera. ¿Quién fue? Que digo que esa, esa presión que venía de filosofía y para sostener los laboratorios de experimentación, seco veramente experimental la línea de la experimentación alemana. Este, yo creo que lo, rejuvenecedor de la creación de la carrera fue cortar esa corriente que venía de Francia. Pero dentro de eso, que podría ser lo rejuvenecedor de la carrera, que digamos que en bloque se podría oponer a ese tipo de psicología experimental primaria también. Había Gracias. corrientes. y nosotros introdujimos, con cierto éxito o no, un método y un proceso de pensamiento. Puede ser que lo que nosotros pensábamos entonces, de acuerdo a ese método, no sea lo mismo que ustedes deban pensar hoy. Pero lo importante no es una conclusión, sino lo importante es el proceso. ¿Están de acuerdo, para mí es muy grato encontrarme con ustedes y especialmente grato encontrarme con gente que fueron mis ayudantes y verlos hoy en la función de directores de investigación o profesores y decir la sensación que debo reconocer como sumamente grata de haber sembrado buena semilla en buena tierra, si se me permite así. ¿Qué otra pregunta? antes quisiera públicamente agradecer. No sé si ha sido buena tierra, pero que ha sido buena semilla sí. Sí, otro profe que había en aquella época, Nicolás Tavera, sí. y no de que está acá todavía. Nuria, ¿te Sí. La está acá en la facultad. ¿Qué tal? Para mencionar el pluralismo desde inicio, Nicolás Fabela fue el primero en enseñar en una cátedra universitaria para psicología. Nicolás Tabela. Tuvo este contacto con alguien que creo que mantenemos la cátedra que fue Rodolfo Borracchi. Mucho después. después. Claro, porque era alumna. Que Estaba en la materia que se llamaba psicología fundamental, era la continuación. Bueno, lo vinculado a la cátedra De Psicología General 3 quiero explicarles un poquito qué fue esa cátedra de Psicología General 3. Psicología General 1 y 2 eran un complemento de la introducción de la psicología. Pero en un momento dado eh, del proceso de nuestro desarrollo docente, vimos la necesidad de poner el acento en el lenguaje como un factor de enorme importancia en el desarrollo psicológico y en la concreción de los procesos. Entonces esa clase, esa cátedra era psicología del lenguaje. Seguramente ahora está siendo dada como parte de otras de psicología. Pero nosotros la destacamos al punto de transformarla en una materia. Que todo el mundo lo daba libre, digo, la materia esa no se La dimos nosotros por primera vez. ¿Quién era titular? ¿Quién fue el titular? yo tengo la carpeta de apuntes completa. Yo tengo la carpeta de apuntes completa y algunas partes se las doy al saludo. Así que si lo quieren, La tengo completa. ¿Y qué cátedra dictan ustedes? Eh, musicoterapia, una, una pasantía eh, eh, este, en educación, marginalidad, violencia si usted se la puede dar a, apuntes a este hombre, vos me lo vas a hacer llegar sí sí Sí, me, me, va a ser muy grato. <laughs> ¿Será grato? Sí, <laughs> de... verse al cabo de 40 años es <laughs> peligroso pero tomo, por favor. Sí, sí, se la ¿Y cómo pensaba, profesor, el abordaje de esa materia cuando la armaron? ¿Cómo la...? ¿Tres? ¿Tres? Sí, la a, a, ¿A tres o dos? No, la tres, igual. Ah, lenguaje. La general tres. Eh, abordaje. Evidentemente, eh, la búsqueda de un contenido y de un significado nos llevaba a una revisión crítica de las herramientas con las cuales estábamos trabajando. Y hasta aquel entonces el papel que se le daba en la enseñanza al lenguaje, a los aportes de Piaget, a los aportes de Vygotsky y otros en el tema del lenguaje, era relativamente pequeño. Y nosotros quisimos destacar la importancia de la relación pensamiento y lenguaje Dicho sea de paso, es el libro de uno, el título de uno de los libros. Y bueno, pues, supongo que todo el mundo está ahora de acuerdo en la enorme importancia del lenguaje no respetar el pluralismo, sí. tuyo y de la cátedra, fueron profesores invitados Leroy Moschi, Ana María Baranachea, Juan Escobar, Celia Jacobovitz, además de él, eh, no de Google, de Hitchinson, yo, y dimos clases, ¿no? Este, ah, me acuerdo que a Isinson, Itzison dio la primera clase, creo que lo dije ya, ¿no? La primera clase en la facultad sobre teoría de la información. Un trabajo previo de George Miller vida, que abrir todavía. Yo tengo también, si se me permite, decir que el gran agrado, no solo de tener mis compañeros de trabajo aquí, sino compañeros de trabajo en distintas universidades que realmente han llevado el nombre de la Universidad de Buenos Aires, de Seria, hubiese de Emilia Carreiro, por ejemplo, personas que supongo que todos conocen por su trabajo. Jorge Colapinto, en Estados Unidos, Tolchinsky en Barcelona. Es decir, hay por lo menos una docena de personas formadas dentro de esta en época, que son ahora personas que centralizan el trabajo de investigación en eh, España, por supuesto, en Estados Unidos. este, eh, eso también es un elemento importante. Y una universidad se mide también por su contribución a las universidades del mundo, no solo por lo que hace para sí mismo. Y en ese sentido eh, hay una representación argentina es importante en distintos países. En parte por los procesos políticos que llevaron a una suerte de diáspora. Digamos que el año 66 y después el año 76, la forma las décadas, llevaron a mucha gente argentina que hubiera podido trabajar acá afuera. Algunos de ellos regresaron, otros no pero aquellos que no regresaron han contribuido al desarrollo del pensamiento psicológico con una línea característica. Yo diría que hay una línea característica del desarrollo de la psicología argentina de aquella época, que tal vez también hasta ahora, y que lo podría definir como una línea psicológica en la cual se juntan psicoanálisis, elementos cognitivos y muchos elementos de psicología social como lo que hizo Pichon en el trabajo. Y yo nunca quiso ser profesor en lo he Bueno, muchas veces. no soy lo suficientemente bárbaro como <laughs> para aplazar a alguien. conferencias, no, una pila de libros infantiles. Bueno, cuando vos preguntabas por no, yo pensaba que Penon y Pillón eran dos personas que estaban detrás. De cabeza, sí, sí, detrás de eso. Y cuando yo mencioné la existencia en Jerusalén de una asociación de trabajadores de salud mental en lengua española, primero porque hay muchos psicólogos argentinos, y después porque hay una manera de pensar la Entonces eso era como crear un ámbito en el cual se pudiera expresar esa manera de pensar la Como una metáfora buen sentido de la palabra, ¿eh? el eh, buen sentido de la palabra, porque metástasis antes de aplicarse al cáncer se aplicó a las colonias griegas que partían de Atenas o de otro lugar y se instalaban en distintas partes. te voy a contar a ellos lo que estás haciendo ahora, escribiendo. Bueno, yo escribo, he trabajado mucho en dos temas. Un tema la emigración. Nada raro, esto que yo me me puse a estudiar y a escribir sobre emigración. ¿Hay alguna relación posible? No lo ¿Eh? Ese es un tema que me interesa hasta hoy y sobre el cual he publicado artículos, libros, trabajos, temas de emigración, salud mental, cultura, el encuentro de culturas, el encuentro de este, el papel del lenguaje en la emigración, <coughs> tomando en cuenta el trabajo de Weinreich, que seguramente fue muy conocido, por ustedes, sobre lenguaje. Este, ah. Bueno, bueno, esos son uno de los temas en los cuales he trabajado y estoy trabajando. Y otro tema sobre el cual di clases fue una cosa aparte, terapias familiares, terapias breves. Yo di clases en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también en la Universidad Pontificia de Salamanca. Quieren ustedes un poquito más de estudiarismo? búsquenlo. Pero este, en la Universidad Pontificia de Salamanca fui profesor invitado durante 14 años. Era una felicidad para vos, ¿Eh? ¿Eh? Era una felicidad para vos de estar en Israel, en España. Imagínate ir a España un vez por año durante 14 años, a un ambiente tan distinto, que a mí me enseñó a ser mucho más pluralista y mucho más tolerante que Yo me pude dar cuenta de que he tenido saltos de pluralismo y tolerancia a lo largo de la vida. Y ahí enseñaba este, terapias breves y terapias familiares, pero al estilo de cuando en España todavía no había un desarrollo psicológico, porque bajo la época de Franco no hubo psicológico. Y después hubo una apertura muy interesante y ahora, por supuesto, España ya lo necesita, porque ella tiene su propia escuela, y su propio desarrollo, floreciendo, Bueno, eso fue una. Ahí en la Universidad de Jerusalén eh, era lo que se llama un docente trabajaba en aspectos de psicología sobre todo. Bueno, ¿qué otra cosa estoy haciendo? Escribo. Escribo sobre diversos temas humanísticos, etc. Pero en materia psicológica he escrito sobre todo sobre temas vinculables. ¿Y tu tarea en el, en el área gubernamental respecto a la migración? Los proyectos de migración de inclusión de poblaciones con culturas muy visibles nos arreglábamos como podíamos. Pero si alguien viene y habla un idioma más o menos corriente, habla español, habla inglés, habla francés, habla árabe, habla ruso, son, habla alemán, son problemas, son idiomas que hay alguien que los conoce en un equipo de trabajo. Pero si viene un señor que habla tata, que es un idioma de los judíos del Cáucaso, que para consuelo mío puedo decir que se parece al persa, pero eso no me ayuda demasiado. <laughs> Este, entonces, este señor viene con un hijo, y el hijo traduce lo que le pasa al padre, y yo le digo al hijo lo que yo pienso, lo que le pasa al padre. Y si entre lo que le pasa al padre y lo que digo yo hay alguna relación, Dios de grande, no cabe en ese sentido la menor duda. Pero no solo eso, donde el estaría en el vehículo de comunicación, sino hay un problema conceptual una visión de mundo, no es solo normalmente un problema de traducción, hay una visión de mundo. Y yo recuerdo haber recibido un par, precisamente un par de pacientes persas, cuya esposa, la mujer, una pareja y yo le pregunté una de las preguntas más elementales que puede hacer una persona aquí cuando trata a una persona deprimida. Si alguna vez en la vida tuvo ideaciones suicidas. la gente se me indignó. ¿Cómo puedo hacer una pregunta hay, hay normas culturales. Uno viola sin querer. Uno violenta al otro sin querer y rompe la relación terapéutica por errores de conocimiento. Y yo no sé si vos querés explicar, <laughs> no, pero este, Chola, mi esposa, que no recuerdo, como ha dicho, ha hecho un trabajo comparativo de la adhesión al tratamiento de distintas entidades étnicas, subétnicas y hay gente que sigue los tratamientos con mucha mayor facilidad porque su concepción del mundo coincide con la concepción del mismo Y otra gente que sigue dos o tres o cuatro veces y no entiende qué es lo que se quiere hacer con ellos y se Supongo que lo mismo se puede dar también aquí, en otra escala, cuando se trata eh, de pacientes que vienen del interior, o de pacientes que vienen de alguno de los países limítrofes, este, donde evidentemente puede haber concepciones del mundo divergentes, o sobre todo concepciones de qué es lo que se espera del médico. Bueno, tal vez a esta altura, después de haber visto todas, todas estas verdades, <laughs> una pausa. y que quienes estaban en el rango de eh, no creo que adjuntos, sino jefes de trabajos prácticos, este, ayudantes, regresarían. Ahí fue donde Borlaski, que era jefe de trabajos prácticos, se hace cargo de una materia que representa a esta la psicología fundamental. Sí. Marta Berlín, ¿verdad? Marta Berlín, exactamente. Este, Rodolfo Borja que tenía Barca y el Mar del Plata. Y le enchufaron a Gonzalo. Vos te dice que, dice que eh, si bien de presentarse que les pidieron que no se presenten los titulares no. dado que era una decisión política de la comunidad de psicólogos e implicaba la cancelación de un compromiso asumido de renuncia a la universidad ah. y mientras el gobierno no había cambiado, entonces, en función de la recuperación de la carrera, se decidió que se volviese a las facultades, este, pero los titulares quedaban eh, eximidos de ese compromiso. Este, eso fue en el año 68, acá González Ríos dicen más adelante. Usted era jefe de sí, sí. Entonces, eh, más adelante, en una reunión de cátedra donde estábamos todos reunidos, con Borraski, con Marta Berlín, este, Arari, que era jefe, eh, yo, sí, este, estábamos conversando y estábamos conversando de que nos habían intervenido la cátedra, y, con todos los... Eh, eh, dificultades y temores y, discusiones acerca de si nos vamos todos o si nos quedamos todos y Y en eso entra González Ríos, que era un señor muy alto, este, que además venía con una almohadita siempre porque sufrió hemorroides desde y su primera intervención como psicólogo, este, encargado, asumiendo la conclusión de la cátedra, fue decir, continúen como si yo no estuviera. decida lo que le parezca. Yo, yo, por mí seguía, pero no sé, eso depende, depende doctor de cómo usted se sienta. Yo me siento muy contento y tengo la percepción de que hemos logrado una buena comunicación y no quiero correr el riesgo de decir nada. Así que aquí me paro, muy bien. les agradezco